porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como iglesia de Cristo, como cuerpo de la iglesia de Cristo, en los últimos días tenemos estado muy preocupados con nuestros hermanos que están pasando por la crisis en Ucrania, Rusia y e región. Yo voy a traer a ustedes ahora algunas informaciones acerca de cómo está la situación, la condición de nuestros hermanos en este momento algunos de nuestros hermanos y hermanas se han ido como refugiados a países como la República Checa, Polonia, Alemania, Moldavia. Desde el 25 de febrero, las autoridades ucranianas no permiten a los hombres de entre 18 y 60 años salir al extranjero, por lo que las mujeres y los niños se están yendo, los hombres, los padres, los hermanos, los hijos, permanecen en el país. Una parte de nuestros miembros se ha refugiado en las regiones situadas en la parte occidental de Ucrania, donde vive la mayor parte de nuestra población. Lamentablemente, por una u otra razón. No todos los hermanos han abandonado los lugares donde hay guerra y tenemos que orar mucho por ellos. También ayudamos a los hermanos que no pueden trabajar en esta situación y no tienen reservas para mantenerse. Todo miembro de la iglesia que pide ayuda ya sea para salir de donde está o para el mantenimiento, ha sido atendido. Casi todos los ministros continúan en su puesto de trabajo, a excepción de los que estaban en regiones de bombardeo. Necesitamos fondos, dinero, para comprar combustible, para el transporte y alimentos. Acordamos también que algunos alimentos como los cereales y la harina ya están faltando en el mercado. Hoy, en torno al 65% de los refugiados que viven en los hogares de nuestros hermanos y en las casas de culto no son miembros nuestros. También ayudamos con alimentos y fondos en la medida de lo posible recordando que los tiempos difíciles aún están por llegar. Pretendemos ayudar al mayor número posible de personas, siempre que haya medios y oportunidades para hacerlo. Hermanos de Rumanía, Alemania, República Checa y Austria tienen enviado ayuda y nosotros vamos a ayudar a quien podamos el número de personas a las que ayuda la Fundación Manos de Ángel. Esta es la fundación social de nuestra iglesia allá en Ucrania, la responsable por la aplicación de todos estos atendimientos. Entonces, el número de personas que están siendo atendidos por ellos son cientos de personas. Desde el 8 de marzo empezaron a prestar apoyo financiero para la evacuación de orfanatos en la ciudad de Kharkiv. Enviaron también fondos a Mariupol. Várias famílias pobres de Mariupol recebem sistematicamente ajuda deste fundo. Además, tienen llevado miles de sándwiches e té caliente a las personas e hacen assim, largas filas fora da cidade. É impossível especificar a quantidade exata de pessoas. A cidade fronteiriça com a Ucrânia é Siret. Os refugiados de Ucrânia chegam ali a diário. Os hermanos do Departamento Social de la União Humana se han unido para ajudar a los refugiados em suas necessidades. En la última semana han oferecido ropa de invierno, gorros, guantes, calcetines, mantas, colchas, abrigos e zapatos. El atendimiento se empieza ofreciendo té caliente e quites de comida a las personas. Hasta la semana pasada, el día viernes, se había invertido como 5.500 euros en compras para estas donaciones. Además, nuestros hermanos y hermanas también han abierto sus casas y sus corazones para recibir a los refugiados. Mientras sigan llegando refugiados, las actividades continuarán. não é possível enumerar a quantidade de pessoas assistidas em estes dias, pero sin embargo se pode dizer que são cientos. Os hermanos de Alemanha han, han estado enviando donações de dinheiro, roupa, roupa de cama, mantas, colchones e se han estruturado também para receber a los refugiados que puedan trasladarse a Alemanha. Allí, los hermanos han prestado apoio directo a la prestada por los países fronterizos, lhes soportes, ajuda e apoio para que puedan seguir haciendo su trabajo. En Polonia tenemos 25 miembros. Los hermanos reciben a la gente en la iglesia, van a la frontera e observam a los refugiados para acercar-se a los que parecen não ter opção de ajuda. Algumas decenas de pessoas já han sido atendidas. Quero agora, antes de decir como ajudar, ler uma carta escrita por um de nossos hermanos de Polônia, que está atendendo pessoas em la frontera. Dice, Ucrânia, el rostro de la guerra. Miles de personas, cientos de fundaciones y asociaciones de toda Polonia ayudan a los refugiados de la guerra en Ucrania. No podemos vir ver sin emoción lo que nuestros hermanos y hermanas al otro lado de la frontera oriental están pasando ahora hasta hace poco, era impensable lo que ahora es una amarga realidad. En un día, en una hora, la vida hasta entonces tranquila e relativamente normal se convirtió en una serie de horrores, desgracias e tragedias humanas. Jesucristo advirtió a sus discípulos nos advertiu a todos que vendria um tempo, um tempo em que sucederiam tales eventos. Habria hambrunas, rumores de guerras, terremotos. Sabíamos muito bem que esta descrição de las páginas de la Bíblia, pero parecia tão distante, tão lejos, em el futuro, e agora Estamos siendo testigos de estos eventos anunciados. Fatiga, incertidumbre y tristeza. Esta es la imagen que vi en los ojos de los niños y sus madres, fugitivos de guerra, en el paso fronterizo ferroviario en Pechemecho. Después de unos días de viaje, assinados em vagões de ferrocarril, chegaram a território polaco. Sua história de separar-se de seus esposos e filhos que não podiam cruzar a fronteira foi muito conmovedora. A gente falou de como tinham que deixar seu equipaje em el andén para que mais niños pudieran subir al tren, e assim lo hicieron. Dejaram suas maletas para salvar a outros. Quando esta terrível e aterradora notícia sobre a guerra em Ucrânia chegou a nossa igreja em Polônia, decidimos como congregação, como membros e também como amigos, actuar para ajudar a todos aqueles que necessitam nossa ajuda, tanto como seja possível. Não pensamos em los costos, se podíamos hacerlo. Miramos que las personas que no son miembros de nuestra iglesia también necesitan ayuda. Só sabíamos que esta ayuda debía brindarse. Hermanas y hermanos de la iglesia rápidamente prepararon comida, alojamiento y otros suministros necesarios em nuestra casa de oración e se ofereceram a receber em seus hogares a quienes lo necessitaram. De momento temos preparadas 25 camas e se é necessário, ampliaremos com mais plazas para poder alojar a estas personas bajo techo. El sábado 12 de março de 2022 se organizou uma colecta especial para ayudar a los refugiados de Ucrania. Actualmente, una quincena de personas ha encontrado refugio en nuestra iglesia, de los cuales varias personas ya han dejado nuestro hogar y han emprendido un nuevo viaje hacia sus seres queridos. Somos conscientes de que no podemos calcular cómo se desarrollará el evento actual Pero, sabemos que devemos estar preparados para poder ajudar a todos aqueles que atualmente mais ajuda necessitam. Escrevendo isto, me entero de que as hostilidades têm lugar a solo 20 quilômetros de las fronteras polacas. Lo que sucederá, solamente Deus lo sabe. Ha chegado o momento quando todos somos puestos a prueba, la prueba de la fidelidad, la misericordia, el autosacrificio práctico y la aplicación en nuestra vida diaria de todo lo que conocimos hasta ahora, solamente en teoría. Creemos y esperamos que Dios escuchará nuestras oraciones, nuestros clamores, y volverá su rostro misericordioso hacia sus hijos. Protegerá a su pueblo de los males y desgracias de este mundo, y nos preparará para la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos plenamente en nuestro Señor. Con saludos fraternales, Miroslav Mitas. Este hermano es miembro de la iglesia, es uno de los responsables por el trabajo. Querido hermano, los hermanos de Ucrania, de Polonia, de Moldavia, de Alemania, están trabajando muy unidos para atender a todo esto. Lo que he presentado hasta ahora es un resultado del trabajo de ellos. Pero nosotros también podemos ayudar. Empezamos separando algunos momentos de nuestra jornada diaria para orar por estos países y especialmente por nuestros hermanos y hermanas de allí. Hagamos campañas especiales de oración, vigilias, ayunos en nuestras iglesias, por nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, Rússia e la região. Reservemos cada semana uma boa ofrenda para ajudar em el conflito, hasta que a situação tenha uma definição. Comparta a informação com amigos e vecinos e anímelos a colaborar também. Todos os recursos serão bem-vindos. Esta ofrenda puede ser depositada en una de las cuentas que aparezcan por acá o que esté en la descripción del vídeo. Puede también ser enviada vía asociación, campo o unión. Oremos unos por los otros, nos ayudemos unos a los otros y que Dios, nuestro Dios, nos bendiga. Los seres humanos son las manos de los instrumentos celestiales. Los ángeles se utilizan las manos humanas en el ministerio práctico. Sus obras de ministerio abnegado hacen con que sean participantes del éxito resultante del beneficio ofrecido. Esta es la forma en que el cielo ministra el poder vivificante.